Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya akan sharing bagaimana menampilkan chat whatsapp dengan gelap atau dark Oke langsung aja eh, Bagi teman-teman yang belum update whatsappnya silahkan dicek caranya Langsung buka playstore ya langsung kita ketik WhatsApp jadi aplikasinya yang belum update segera diupdate it's ya WhatsApp kebetulan saya pakai WhatsApp bisnis jadi sama aja ya WhatsApp biasa sama WhatsApp bisnis Oke langsung aja kita buka aplikasinya kebetulan aplikasi saya sudah di apa namanya sudah update jadi tampilan seperti ini ya jadi warna gelap jadi caranya adalah langsung aja teman-teman langsung dicoba klik sudut kanan atas titik tiga sudut kanan atas kita klik lalu di sini ada setelan atau setting kita klik lalu kita ambil di sini ada chat ada visual business akun chat lalu kita pilih yang chat oke langsung kita uh, lihat bagian atas ini ada tampilan ini kebetulan WhatsApp saya bahasa Indonesia tampilan terus kita klik tema eh, kita tinggal pilih tema terang atau gelap jadi kalau misal bahasa Inggrisnya terang itu uh, light atau dark kalau terang maka dia seperti ini ke normal kembali lagi kalau misalnya gelap ya seperti ini oke sangat mudah sekali ya teman-teman jadi silahkan dicoba saya ulangi lagi caranya pertama di update dulu uh, WhatsAppnya di Play Store ini bisa digunakan untuk WhatsApp bisnis dan WhatsApp biasa lalu ambil sudut kanan uh, titik tiga sudut kanan atas diklik lalu pilih setelan lalu kita ambil chat, lalu kita pilih tema tinggal pilih terang atau gelap kalau terang seperti ini hasilnya kalau gelap seperti ini oke okay. itu dulu mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh